Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов. Zürgülüga enerline kesan nüderüzüçe Kiruga ellin ekşilte jölin soğuta ekşilte Şulum sinem gege хуцрылуга дәрекчен уцынезін Цастын мәргден орана чимығы зунква Сен уюта ундырышни үлмәде зәлі барыму 이 كلي ولكن الله يلزد اليمن خمسان ولين доқтолы күчі омырындоры бәрі тұрғысын кеже келөлеген алой жүйқілін тәжірін есіні кіті ариятсаған көлін бүнчерүйін бон бәрі тұрғысын кеже келөлеген алой гүрмұры чолой сағадақтың ділін бәрі тұрғысын кеше келөлеген алай гүл шарта далан екіл ғынды ділін бәрі тұрғысын кеше келөлеген алай Ураю ине очырлығысын зулаю кенгейдің болықла сейліксін үйрезудің болым әдіңге өкті шары соғыры бәшің бәдігісін жыл tigche zin yo gamana bal hoge ga ale dero na taga donde taga dero na hu bal saraba daga sinje Yine gözlüğü çizim giydim balıkla daların alın gurun araçım Dal sigarın ayın gurun araçım Talduğunda varım temin gurun araçım tasrı çarım 우승고로 나라 정기지 길을기 나라이 이루질도 넥사도가 엑세 하레샬로 이미나요 나가다가 나가다요데 기지 Хөрүдиләден хачин үзер күргә туга Хараула шалу хачирина юда хадаган хада юдык Гиҗи килүлеген алай Танғы тулан халқын мемелзік сәрі юдык Гиҗи килүлеген алай Тасин жевар сақлын Гарен гүлгәр юды Гиҗи килүлеген алай Илюхан ерте келген үмісігісін болды кіріне табында қара жемген үмісігісін болды кеже келулігін алай далына толы зердер алғысында ұшырды ол қамақлағы барон соқы дерінімеді күлігір қанқұлы сарайуды кеже келулігін алай Таван зон тула нәзердәр осын, танал жегүрісін, бағыр ұзын бөсін Кеже кел өлген алой. Залу көмні қансына көрі дүнге алтын әмікті болады. Бальчер көден тоға дүнге сусын мәңгіні сикі. Бұдымай ана қара халқин бар онарай бейдің, сокын күнге білежем андала сарай деп геже келе өлеген алай бәғі торықсон бейін тәрі болып ол геже келе өлеген алай тәкіз улахани диче болады таңсың зулахани аче болады көзің малалдырғани орғансхана күн Izın aldırı bağdı cangırını balı balı günalı Hatılısın hatın yamara bol hogiga Aledir onu tıgı dondu Sabıdır onu hıvı bol sarı bedigı sınca Мен тоғыз не толға Мен мендір сәтсін кері ләзіксін. Ағы бағы шаудылы қатын сән жол, геже келеулеген алай. Үргәдән бәқы, сағадан долан сәренің кегеті, геже келеулеген алай. Үрге қасын қарасын сағытан дүрін қырғын, тауни сарани кегеті кеже Гранатавын дони ғазырасы күйженін рәр күмкін әсір еудік. Ағып ағы шаудалы қатын сын жол кеже келулеген алай. Алдыра богдо жаңғырен өрәбен, оңа тұрықсын көлік, 야마라클레가 벌호게가 알레드로나 타가돈데 사가드르나 흐웨볼 사라바데가 생제 унагына тағасын авана шинжейлексін нұрлық сәхын мөріна болхыгиди шинжейлексін дағын күртен шинжейлексін дадымы құрдыны мөріна болхыгиди шинжейлексін үйрә күртен шинжейлексін нүкірі қараймахан дерен aşalı қылығысын Үнін аранызлын құрдын әзерлі күлігісін жол Геже кел бөлігін алай Сен болдық бейан сәрі талан құраға тұрғысын Геже кел бөлігін алай Сәқын болды биян Жеже талан құраға тұрғысын Геже кел бөлігін алай Құрадыны балдығы бейан қашыла дөріні турын талан құраға тұрғысын Құртсы балдығы бейан қойыралы кәтерінен үдіні талан құраға тұрғысын геже келөлеген алай Гасыны шиле дегір қарада садығы сәқыны сөйлән өріге Садылады бәдік сәқын Аразлана қорадан әзерді күліп, Геже келулігін алай. Алдыр богдо жаңрен арвана хойыр бодингиге Ақылықсын назы колан құңғыры, ямыр кымына бол хугиға Аледер онатага донде Сагадырвана хэвэвал сарабэдэгэ сынжэ Тэкэз улафани дичэ воладык Таңсыз улафани ачэ воладык Тümüрлік түмір алдыр шірекін бүкім өңгін Шыға шірген оғы өнірін кеже келулеген алой Есінін асы дерін бәріксін аледірігін Түбінде сіге дарақсын Айой көбәкі азай қолан қоңғыра санжал Геже келөлеген алой Уна тұрғысына көлегене балықлар Ұлсылдан бан көкік аузына көлігі санжал Геже келөлеген алой алдырбогдо жаңғырды саған өрге басқым киже арон хоер бодың құйы болжадығы болна дүчіндір ғана термата қара дүрвен ған ойын тағар қара зандын қарыч қара саған зандын сағырға тағар басқығасын кеже келулеген алай үйдіні кедің болықла күнде қар күнде қара үдің кеже келіп өлген алай Та-та тата тәлхі сағаты табы арслы әділі әділі та та тәлдік табын бар сен доғара жегін жеңінет бейбай атқан доғараға дейсін жегеді бәдік кеже келіп өлген алай Иргады хахы аза көтен арвандарсың әділ көт эргады хадеги жекел білген алай арвана барасин доғар жегін жеңдәп о манин айсары еңсін жегіде бәдік ежекел білген алай бақты бакцы балағандың бәлчірек өгдің дүнге алаң шары алтар бақында тұрғысын Басы чигін кече болтқа, бате чигін болтқа гиғат. Гурванда вахара бельца галегасн бәді кече келбөлеген алай. Өмне бейін деврен өлі бұғын арасар зүлже ділдегісін кече келбөлеген алай. Өнер олын ұздың ғудар, осыр бөчен хошулығысын бәдік. Geceleri golgin алой Арбейінде вренялы буйын арасар сүйже белдегісін Аран олын гудар осы үргічін Қошулығысын бәді алай Девір Нам 사적 돌아가라 하다 하마라 하다 한 바드마 쯧쯧 세라 돌아가슴 ал Барын 바로노 тода хэдэрине зөрү зөрү хойрыңте начин шон шоғыны оно хойр сынна сына бәдік зү тода хэдэрине зөрү зөрү хойрыңте бар сөтегі хойыр сынна Гичи алай олай Оңдейін дүрін сағыты тодықы дейрін Толер нарнегеген мандылсын бәдік Гичи келюлеген алай Аразан сүрі бәрі терзе орла Але соңсы неде ондын роль жетеве Аразын саған өрегеді отыр аразан сүре бір жана вейдін Аразан сүрте ора Лаврасмин, Дарацец на Герлязес, Аве Баве Шаудал Хатан да Хова Тораджи, Ирханья на Балавала Гинне, Не Манагалате, не Вриал, не Шире Дейре, Алдыр Воды Джангара Заварада Суэ, Даруня Ве Шаудал Хатан Суэ, Аран Шаджи, Нудыги Саран, Хурада Суга Туркань, bala bala gene Arazan zagan argen ക്ഷീരകീനോഹനരം ഈ സംവാസേതരം വരസം നാലേതരമന്തേസകേതരസം അയോലക ബേകയാസകോലം ഹോഗ്രമേനി സോയാനി കുച туга шошуру ламбоден мини себелече зогдрен куце туга гонен харе талеген мини я себелче гиже алдар богде жангы الرضا Әні تركن أنا بلا بلا جنة Асекулов оңдырық зырық зырышкер Бөлшін саған газырате болған болқын ішке Дарыцық саған үйнеге сұрта таңдалдан Күрігіл оға орат әрекесін түгірігі асылу ханьяна бала бала генна алыга боге шаға чемгара барасынде жігілерін беясын бәрі дүдін беясын оғзыр оғзырын кәді соған әне бала бала arrazón Sure dere borunum takilasın kıvanade Berül beyin men böylesin Bahur beyin altılasın Berde kızında Gündindirvin sağdı Öleceğin kürtede yoldu Ançin nerede dokşun harebe болса да бәқін әнә бала бала кенне исыны түбі күрасын исын бұмбан ұлан туын жер ұлуге күн шарата далаға үміле күрмұр чолон сағандағы тінде күрік атлат ижгогазарты ұрықсын орыге ондым суға талқин чинге дерге тотыр калабадрада бәхін яна бала бала кенне не мана көліті нәври алтыны шире дере Сұқсын алдыры болды жаңғыр арғулды тате кефе төтіргесін дарады бәхін яна бала бала кенне ағы шауды қатын босаты алдар богде жаңгыр бурунду хубалар На нашем канале появилась кнопка спонсорства, и я решил рассказать вам, что же такого интересного она может дать. Теперь у любого желающего появилась возможность напрямую влиять на развитие нашего канала и на его возможное будущее. Делать это вы сможете как раз через спонсорство. Активировав данную функцию, для вас станут доступными некоторые возможности, закрытые для всех остальных. Например, спонсоры каналов смогут выбирать тему для следующего выпуска. Также будет доступен уникальный фото или видео контент. У всех спонсоров рядом с ником появится специальный значок и доступ к фирменным стикерам. Алдарабогдан! жангыра хунгу чынгырван Доғы болады байнолан арзен сөрен береді бәсін сактын аран мумба нодагы қалығы мәрті арылман исхан кедік қан Мені эмы калывда те алдыры болды жангыриги эмык тыхин урулата мыныгин ява тырхы нег бодык нанды бэдвигиха дудугы тага торкын яна қадендіңге қараборыл күлікте армын көрмін настаяқы бормаңна гидік бодың аразлын қырдон зерде гидік чин қадендіңге қарборын тұрын доре бәхи иман гинне азы кылы хонгере гидік чин армын көрмін настаяқы бормаңнан әлхін дотыр бәхи иман гиғат қадендіңге қарборын құрдар ора терхын яна балабалла Арылманыз мені әмі қалыпты дене кеймі, күн бәхмін біліләгі жекірлі түрен суға. Далын кімін дамы жылдық далға сыған шазыңды, әрзігі кіғі түгіліне, әрзігі уға тамын қалыпы, қорзығы уға қоты намын қалыпы, Әктірім мейді түйен дүре түрхін, балы-балы кені мұртқы, сағыны гыны чекін қойыр болыға кейгіп. Тәвін сарин нарсар дотрилейгсін, айын сарин нарсар гадрилейгсін, сөй болдар, тоучыл лагысын, ео болдар, әлхілейгсін. Өленген көбеде, орықсын, әншін әйір қарға ағар ешілейгсін, әрсін елдің қарай торсық, малагы атқын, қара тұтқын, яна бала бала кенна, дәлемінген дөреді, күлін өзір көрәт, күрілі мүмгін көсі көдері, қошынген өзір күрхін чингәді, қадын дүнге қар бұғырыл орқылжа бұқтыларын. Октер оғын оқыл цыған өлілі құтқылдың қаратыла тұтқын яна балыбылагынны. Тереке верін гүлге гүлге гүлге өже алдыр боғды жаңғыр ағар ора терже. Хаден дүнгі, қыры бұрлан татат толтыр толтыр сайғырын ряды бұқын. Әне балыбылагынны өдің қорынды бәсін алдыр боғды жаңғырын. Арымла арман ерә тұтылыбы армын көрмін шешіргі тату болуға. Мана арылманы сандалдыр богде жаңгыригі урулже авхар сізет бәне. Армын көрвін шығыр шырғы тату аштан болдық бәділу кәгефтегіжі. Ярулхыннена балавалагене умагдейресе ора тирве ора азы кулан хонгыр. Алякек сад болаксын немтінде дөрімже болаксын недлесе унуксын хуқта кичік болаксын нөлтә шылма. Энесүрі дәрі ора тирю чигижи бәрілі бейін, мәңгіліксін бақлоры бейін, алтылығысын бәрді кізінден, өндін дүрін сақты үлзіхін күртет еудік. Әншін ерті доқшын қары бәрін кейгі соқыла тавхин чингеді, үрге дотыр қалбадырады бәқын яна балывылла күнне Неманы көліті, нәвре алтыны шире алдыр богде жаңғыр, Арғылды таты, гиға түлгесін дарды бәқін, әне бала бала гене айне арзан сүредері. Ирісін өлті ашылы мегін анла құрғыл жексін нуға гиғат, азы колан хоңгыр өләт гара тодықын әне бала бала гене. Арвын көрвін астайқы боры маңна бодың ғалин барун бейді бұл мөңгін өзгеге бұл қылын шағат суықын әне бала бала гене алдыр деді богде жаңгыр көнюн кергәрерләжгіже Сұр жылы бәхіннәні балабалагына келе тугаде Мені зоулын келісіне хөне тана зоулын кеғат арзеге оғат тамын халвы құрзігі оғат хоты намын халвы әлі саңсын иде балы нюхыннәні балабалагына алдыр богде жаңгыр келегісін үгеге келдімін гежік келділі бәхіннәні балабалагына Аранбумбо, нудығы танизды кылығы мәрті арылманысқан келілі. Аранзлын хордон, зерде осылыдан бан көкі ғазыны көлік ішін гарин көтілвір кенев. Азы кола қонғыр гидік чин аюлы көбі көкімін кейжі соңсылау ғазығын Этінікігін чон хыреге әлін әлхін әлхіндерен тоқтасын залу геже соңслау э, э, тұслакчан кедәу Мүн тоқсне толға қырықсын мөндірі цайсын гейрілі зәксін ағы бавы шавдыл қатар чин қатанин гардері осы келігінәу Туған ғанзғы олада тері саран тері дір тері табын емеге есі Алдыр Алдырбогды жаңгыры нері чинне гүллөдір иржет асху келек балы бұлла балывылла Алдыр Алдырбогды жаңғыры тоған олат, арасын қордың зерді әнін олат, әтін көйін шоңқырары гүлхым лафта. Азы күлі хоңгыры мені ғары болшғы айылы көзді күмін кедік. Мен тоқсни толға қырықсын, мөндірі цецін, керілі зықсын, ағы бағы, Шаудылды зәвин келегіжі келжілі бәқін, әна бала кені терейген, соңғыса тарвын күрін наста әқы бұры маңна бодың, қарат қара тұтқын әна балавала кені. Алдыр бұғды жаңғырта әмін асаны болзатын қарытыға тұрғысын азы күлан қоңғыр. Аран шәжен ұты керегі атасқыны сөй болықла, Алдыр бөгде жаңғыр арвын гурынна стехы боры маңынады Ямаран амык четев бөлчі, ямаран келек четев бөлчі гиджи. Унтыл кевтілі го келе авхар кетет чыңнады йохыннаны бала бала не Негерті күн және. Алдыр болды жаңғыр ахын нура тарылманыз хани әмік болын кежеқе кевтәведің. Эцкілдірідір тоған ғазғыл олат, аразлын қордың зерден олат, әтін көң шоңқырар гүлшікве кежіл соңса. Азы қолан қоңғыр күйже қарат, ба көкі ғазын күлген ұн жеват. ба көкі ғазыны күлігімені маңдурған үшін ғалыдың чингеді. Аранзлын құрдың зердің маңыр олан тосы, Тосы мақла дере үңгіғат, есегдің болықла же. Заң бешер, заңдады зарғы бешер, екі маля өгі торқыняны балывылла кенне. Отсылдым бұл, көкек аузыны күлі, үнін хурдан гарғат хурдолна, үргін газырты, күрят хурдолна, үтсін газырты, дөңгінет хурдол хыняны балывалы кенне. Мағдор әрі, үден ченгеді, аразын хурден зердің, манер олан тосай махла дере унгага түкхін эна бала бала генне азы кола хонгыр аразлын хорден зерден сүйләсе атқар седеве сүйлін тонгрыгы бола тарғы атығды карғы оға болахын яна бала бала осылдан осылданбан көкік аузын күлігін буру берін бұн кейсет арман газырты шачкат хойыртал нәхлүләт хойыр әңгі болат шутуса тотхын яна бала бала генне Это кығын шоқыр арасын қордың әзердегі аучи рәті клячын. Арылманыз хана озда ерсін әлмір тәмтірже ерсін әлмір гейже Орсын көгіте гарсын көгіте күлілже суғсын сақчын Арылманыз хана ерже дәлшкәт Ошқы зүркі қойры үшін барақты хайнал гейже Азы кола хонгыр анчин ерта кейтін хары беренкин ерегі шоутын көрвай долаға тұрқын яна балавалла Әті Эти шонғыр шонхыр арылманыз хана гедерхін лавтак жемеднев. Аранзлын құрдың зередеге асыраты сүксін хөне аштаннанды амыр болшғу геч санат. Аранслыны хородон, зерден хэру тата, тасы колан хонгур урта чи беляч урчин чамагы өмгә торкла яху гиже сор жилбә хынняна балгыллагынна. Этен көвөн шонхыр аразлыны хорден зердеге асра дөгсін хөне чамде гарым әсе күрхэ гиже. Азы коло хонгур анчин ерта кетін харе беренкин иреге шовдың горвэ долға торкын. Әне бала бала кенде аятын көвін шоңқыр аразын өгі бә саңына ғасы әді сабычы азы колан қонғыр аразын қорден зерден ұнат арван қойыр ерте ағыр заңдың ниште әрмейген әхіндан бәрәт әтін көвін шоңқырын қарқын ады үздікте мені қатмуд бәне түнде одат бәғәдә азы колан қоңғыр арылманыз хана кедел вәгіжі соң алдыр талдыр богды жаңғырады одеги чикилжели бэхын эна бала бала кенне отулдан ба көкі қаласын көлектен чикенден көре далын берет чилерин тарғыла тама ертіл эне газарты бэги чикелет қара тотықын эна бала бала кенне тереке верон гүлге гүлге гүлге йо жерзете өле манхын саган уле нора дере гарат хархла Шарағасы некті шарғыл жынасы екеден сірік, аждығы болнар ылманы саннарын урыннас тэхы боры маңынағы дақылат аждығы болна арвын ерте ағыр азандың неште армиги хары тоңгырык кеғат қалтқылығы аразын қордың әзердегі юмын кер юмын кергілшгі охамыта мудағы кече күтләт бие нүнчин му тарха болат йохын яна балавалагынна арылманы саннарын ғұрын астайқы маңна қойырла хойрла харагатыр ханьяна балаваллагинна. Арыл маныз ханнарын горвын астайқы бары маңнады келжілі яны балавалла кенне Белекте ярта юмын түрін белгі өршаға тук тәчіктін гежек келжілі бә кенне ақан ойын, ханоин азы, қолан қонғыр дағдерен, далын есе хөвеледік да холын далын хойыр әлі қарады күн біле эне күмө назы қолан хонгыр бол хигижи арын құрын наста эхы бормагна келжил бахын яна балабалагинне қан ойыны баба тана үктін қаным ханым байсынгу бенеу эне насында назы қолан хонгыр эсе болу чигын құты, насындан бол жетырху гиже санжанау гиже тарха келжил бахын Дәні балабалығы нәчі жи, Йоғысыны көманы жи, тарқа ғасы сұр жылы бәқін яны балабалағыны. Де арын ғумбан отығы танезді қалығы мәрті арылманыз, қани еншін му тарқасын жыл. Қытын тілі тені тімтір жеоват, аран шажин отығда алдыр боғды жаңғыр кейдігі кетін сүжіл орсын күкіт ғарысын күкіт тенже ерсін әлімір темтерже ерсін әлімір қад бәхлә Әне газарты араны бомбану тегата низды қалығы мәрті, арылманыз хан бәйіна кежіл соңсат нутган темсат гарлау гижи келжил бәхін яны балаваллагынна. Тепі имай залу болады бәсін күмін егже үрдвигі ғар. Арылманыз хан тормен тал дүнге толе шары алтан қарғат күнді күн, Дәне бала бала геннәне белекте йортамта көн болу алдыр боғды жаңғыр, Емаран күмбе кеже сор жіл баяқын яна бала бала геннә. Алдыр богдо жаңгыриге бинедерін үсін ұғау, Аран шаже нудығын мана алдыр боғды жаңғыр, Ерін түдіт сән болқасы беше гар берілдәт ирхлай мұн уга гече күннә гече келжел баяқын. Дәне бала бала генне азы колан хонгыр аюлы күбөкү күмүн кейже, соңсыгына тәрін ямаран күмби гиже тарқағасы суржели баяқын яна бала бала генне азы колан хонгыри үсін ұғау, әран шәжен, шажен одагын мана азы колан хонгыр ошкин орта ұмылғын болқасы имон уга кейже, күнна гиже келжели баяқын, Әні бала-бала балавала әне ода бейдің алдыр бағды жаңғы регі урулжи ауқар йона бейдің тәрі саран тәрі өдір урулжи авчир хуэдін, чиене мени артқы, чиене мени артқы, церек дунду, церек дундағыр, гарат мені герте ода тергет бәғадәк, жеккел жил бәқын бала бала геннана, Хамутаму даган унат э, хойыр күнче охыннана балаваллагынна. Аразлын хородон зерде чамладын схы күлік бәхі угагы чисенер шинжлен анла. Денсхы бодын бәхі угагы бисенер шинжилне гежезі кулан хонгыр келжіл бәхыннаны балаваллагынна. Үрің ғарың ғарсын сактым не үзгісін атасқын, дарын сақтың ары өзгесін қарат шары толған шары қаласына сыявын торын э, талгин шары қаласын көртіл сәні шинжиле туркче аразлыны хорадон зерді көлігі келжілі бәхіннені балавалла геннен амладын сғы көлігі ер хатяр Незді қалып гмырны нег заваджи күзіт хэ хадындыңга харборул хойыр нег заваджи күзіт хэ жекел жилбэхін, Эне бала гинне азы кола хонгыры чамла хэ бодың бэну гиджи мөрін сур жилбэхін, эне балавалы гинне. Нанладен схы, боденге ерха тяры күнде хары болчы, гидік батыр нек түрехле түрехі. Садыкчы олон гидік батыр намагы нек түрехле түрехі гиджи кілжілі бәқін. Әне бала-бала күнне арбан қойыр, ерте ағыр азандың іште әрмегі ярмы кеверін, ғарға тауба аразыны қордың зердегі, мен сейті кевер ғарға тауба. Бейін азы кулан қонғыр болжы ғарат, дәвре тұрқын әне бала-бала күнне арқы дәсін, зердегі азы кулан қонғыр, мекен екер дәлелді де оқын бала-бала Арылманыз саннар горунна стаехы бары маңна бодың кардасын дән орже йона геже меділго йохын яны балы гінне. Күнде хара балчы күміні күчен үзілет, күзін толға ғарын дәврілет ұрқын яны балы гінне. Азы кола хонгрин тавын оқан тара таңсық, Саған зүркін үмәт тұтқын яны балы гінне, оның алда тодасын бейін. Аранзлыны хордын зерде оны қалго гара тотхан яна балавалла генне. Хадын кенде геде газарты көрче тазы кулан хонгыр оны қын яна балавалла генне. Аранзлын хордын зерде долан сө долан өдір. Зоксхан яна балавалла генне дересін делтрин дүнге хары Аршан белеген хур ора, тазы кулан хонгыр, серяды босқын, яна бала балагенна, аразлан хурдон, зерді унат, дәкін хару дәвре торқын, яна бала балагенна. Тереке веру, дәлже дәлже, йоқту садықче, олан кейдік батыр, садган дәлі, дәскін екінде тосқын, яна бала балагенна. Азы кулан хонгыр, дәлтрен таджеват, шулат бүгілшкет, орқын, яна бала балагенна, сосы! артын көләгін тосын бала бала әні балабалагене артқыдесын сәрегегі азы қолан қонғыр чилеға тава тұрқын әні балабалагене Арылманыз ханнарын ғорвыннас тәйіқі бары маңна қойрегі салғат бала бала балабалагене қаден діңге қары борылып Қары бұрыл мөрті арвын күрін астаяқы бұры маңнағы салғат көхіннені балавалыгы Қадын көнді кеді газарты күшче ерят. Сұқхыннені балавалыгы Көлігасын салғат күлігі көлі арсын кеді күләғар күлә таухыннені балавалыгы нә. дүнгі қары бұрыл мөрегі донда ғорын чаучат махин шорты шаршқат орхынняны балабалагына арылманыс хагы кыгады йохынняны балабалагына арылманыс ханинизды калагымырын күцікже өгіліго йохынняны балабалагына келді келді йоже күндің көкі баран үзігді тирхын Әне балабалагына күцәт күтсәт, күрә дирхля көркі отсылдан ба көкі газын Арылманыз хана кедел учиги жемерін сур жилбе ахыньяны балывал гинне. Делве гиже соң сат сат глад бухат берегдел го бехын. Эне балывал күнне сөң сәйқын сөйлән өргәді сөк сәйқын басын бағат э, э, күгідлі терен зоксхын яны балывал гинне. Азы кылың хоңгыр осылдан бал көкі галазын атқын Тоха бала балавалагенне, аразан хородон, зерде икер мурат, бала торксыннена балавалагенне, нүдне оны хырғады, сәдгін өлгім болат. Таша ғарын бокшудан өнгілім болат, эцет мурат торксыннена балавалагенне, ханагы середері, арылманыз ханағы дәлу кечік, гидік бейчігі бала бала балавалагенне бұл көгі қазыны көлген унже ватарылманыз хағы көғады оқыньяны бала балагенне келде келде йотыл мура хады картан берхін балы бала балагенне барон халагдын манна ба гесін бұрықна шашына улан тамгигі дарат тұрқын балы бала балагенне арван жілді, алван алдылго өкчетхе тәуқын тевхын яна бала балагенне Қадынкінді кеді қызырты күрчейрәт. Арвың гырвын астаяқы боры маңнан кеуерін ұтла түзік болғынды салынже хаят үнсинюға Қадын Қадындынге қары бұрын махиғы едет. Нәрін есін қамырарын қарғат, бөдін есін амарын қарғат. Орқ едет орқсын балы бұлы гінне. Бұхан толған дүнге, ғанзды боран толған дүнге, цоғы тәвет. Адай карандан айслуулат, гершудеден гегіл үзілет, түйінден татат бала балыла балаваллагенне. Аразлыны құрыдон, зерді арзан саған өреген, барун тотхы дейрін толыған тәвәт зоқса тұрықсын яны балавалгенне. Долан сө, долан өдір күмін, үзігділі гобеджі, бала балавала генне теге талдыр богды жаңгырахын никер муда торксын балы Ағышылдыл қатын Гарчеева таразын қордың зердін барун ары сәреді ерке бішкеге оңшат қарықса яны балы гінне. Алдыр бөгді жаңғыры гара таршан белген құрырулат сәрігетті ұқынняны балывалы гінне арасын қордын зердін барун ары сәреді дәрі бішкеге оңшат арылманыз қанағы дәлі гечік бішік бәчі бейджік бәйжі. Нә кен дәлсін болқи. Әтін көгін шоңқыраты арғы оға, көркі азы колан қоңғыр дәлсін болқы кежек келделі бәқін яны балы баллагынна. Отсылдан бол көкі қаласыны көлігін тосын Отылдан бол көкі қаласыны көлігін тосын өмне өдірсін үзігі же ұтсына дүнге олан тосы болады. Оқтыры қуды ора балы балавалы гінне, Урдасын білсін, көді қара тосылдан бан көкөк азын көлгін одын, Оролже аватта тылхыннені балавалы гінне, Теребейін күче гөліго, Татат қара тотхыннені балавалы гінне. Азы кылын, Хонгыра манта тата гүлі тора балы балавалы гінне, арзан саған эргән баруын аркынды ирәт күндей хары үйлден эмдәт зоксхынняны балы бала кенне, алдыр богды жаңғыры таңды қарылысындан әміндің көріл гоу бәш гоу буш гоу кеже келжелі бә хынняны балы бала кенне, мөн тоқсни толға қырғысын мөндірі цецін керілі зықсын ағы бағы шауды ирәт Сөйен күтсі туға шошур олаң бодың мини Согрын күце туга гунын хары талик мини. Ода чамагын и хичин медляв гиже. Не ода орже дежан хура хынче гиже. Ағы шауды хатын нейрет сурады бәхін яны балывыллагынна. Асы кулы хонгыры күнде хары өлдәр алдыр болды жаңгрин далин герелден көрәді бұхын яны балывыллагынна. Теге тәмінкі кеберін алдыр боғды жаңғыр ақын терен берже. Гүчен көрві нұғы болады байын olan әрзін сөрен бәрі соғысын болдық. Нә теге бәжілі бәхін яны балы балы генже келеулеген алай. Дорогие друзья, в год благодарности его святейшеству Далай-Ламы XIV, приуроченный к 85-летию его рождения, в рамках реализации проекта Центрального Хурула Калмыкии золотая обитель Будды Шакьямуни, сокровищница духовного наследия калмыцкого народа, издан альбом Далай-Лама в Калмыкии, а трех его визитов в нашу республику. Продажа данного издания производится в Калмыкии в Центральном Хуруле. Средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры «Алтынгерл», калмыцкий и русский переводы.